दोस्तों कल की भगवान में हमने आप सबको राजा दश की पत्नी सही जाने का तुफान आकाशवाणी में सुनकर शुक्र की मुश्किल और कांचीपुरम नगरी में प्रवेश किया इस नगरी में चारों तरफ की कन्याएं दिखाई पड़ रही थी जब उन्होंने प्रवेश किया किन्ने कलकी भगवान ने और उन्हें उन्होंने कन्या से कहा तुम वो चिरजीवी नाम गंधर्व की पत्नी सुलोचना हो जिसने अपनी सुंदरता और यौवन के आहकार के इस मुनि की क्रूरता का मजाक उड़ाया था जिसे क्रोधित होकर मुनि मुझसे विस्कन्या कन्या को का श्राप दिया था इसलिए वो विषकन्या बनी भरत कलकी जी के दिग्दर्शन की वो आप साप्त हो गई और घर और दिमाग पर बैठकर अपने लोक में जा रही थी तो उन्होंने विषकन्या में श्राप मुक्त किया और विमान पर जाकर अपने लोक में चली गई इसलिए आपके लिए आज छोटी सी कल की भगवान की कथा सुनाई कल आपको अच्छी सी आगे की कथा सुनाई बोलो कल की भगवान